1991 sausį jaunai Lietuvos valstybei iškilo grėsmė vėl netekti laisvės. Šimtai žmonių savo norų stojo saugoti ir ginti aukščiausios tarybos rūmų kitų svarbių objektų. Po krovinosios nakties ir televizijos bokšto užėmimo, aukščiausiai taryba sausio 17 išleido įstatymą dėl savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos įkūrimo. Tai buvo sudėtingas dalykas, nes mes kariuomenės neturėjome. Taip, paraleliai kūrėsi ir mokomasis junginys, iš ko įsivystė mechanizuotojų pėstininkų brigada Geležis Vilkas ir kiti daliniai. Tačiau mes tik turėjome daug drąsių vyrų ir moterų, tačiau neturėjome nei struktūros, neturėjome nei ginkluotės. Įsteigtas štabas - 10 skat rinktinių per visą Lietuvą. Rinktinė susidėjo iš batalionų, batalionai iš kuopų. Savanoriai iškart ėmėsi vykdyti užduotis, saugoti strateginius objektus. Po pušo, kadangi buvo dar Rusijos federacijos kariuomenė pas mus, sekanti užduotis buvo kontrolė e, Rusijos karinių vienetų bei blokavimas. Taip pat buvo pradėta ruoštis teritoriniai gynybai. Šiandien krašto apsaugos savanorių pajėgos Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų dalis. Čia tarnauja 5000 karių savanorių ir 600 profesinės karo tarnybos karių. Pagrindinė paskirtis – teritorinė gynyba. Tai jeigu prasidėtų priešo karinė agresija prieš Lietuvos Respubliką, savanorių pajėgų vienetai sąveikoje su reguliariosiomis brigadomis įsisklaidę į mažus vienetus atakuotų priešą bet kurioje Lietuvos vietoje. Būtų pasirengę likti prieš užnugarį ir tęsti ilgą kovą, kiek, kiek reikės, kad būtų atstatytas mūsų suverenitetas. Karių savanorių gali tapti Lietuvos pilietis nuo 18 iki 60 metų amžiaus. Tai nenuolatinė karo tarnyba, suderinama ir su darbu, ir su mokslais. Šį sausį savanorių pajėgoms 30, Situacija nuo įkūrimo pasikeitė kardinaliai. 1991 metais aukščiausios tarybos ir kitų objektų gynėjai te turėjo vieną kitą medžioklinį ginklą. Buvo daug motivacijos, daug noro, tačiau nebuvo tos vieningos rengimo sistemos. E, nebuvo jokių garantijų socialinių. Žmonės tiesiog eidavo iš savo pareigos. Dabar yra karinio rengimo sistema, sudarome jiem galimybės treniruotis, Mūsų savanorių paėgos yra ginkluotos e, moderniais, vakarietiškais NATO valstybių ginklais. Jie turi galimybę siekti karjeros pas mus. Vienas dalykas, kuris tikrai nepasikeitė per visus 30 mečius, tai žmonės. Kaip anuomet, taip ir šiandien jie motivuoti patriotai, pasiryžę ginti valstybę. Savanoriai taip pat dalyvauja tarptautinėse misijose, vykdo taikos meto užduotis - gelbsti policijai, pasieniečiams, savivaldybėms. Thank you.